cuando se defienden bienes que han sido definidos como colectivos. No, yo me elijo en que soy el representante de tal bien. La libertad, la soberanía de ese pueblo, la vida, y el bien de la vida, el poder comer todos los días, tener un techo, el tener una ropa, el tener derecho a la cultura, y cuando llegan por medio de la violencia, yo nunca he desterrado de mi mente teórica la, violencia. No me gusta. Pero nadie me va a decir, condeno la violencia. Mire usted, mañana peligra este exiguo y miserable eh, eh, régimen que tenemos de pequeñas libertades y yo cogía un fusil. Y no me vengan con historias, ¿eh? porque una cosa es ser amante de la paz y otra son determinados pacifismos. Jamás sería el que lo hiciera, pero nunca lo he descartado en mi horizonte. Es un hecho, ahí está, y la historia me ha demostrado que ellos lo han utilizado siempre.